said. kasih tinggal mar kita masih sayang Jadi mulai sekarang tolong rubah kepala tua Dion Mamuno present Tolong rubah kelakuan kalau ngana sayang Supaya mau aman-aman torang dua penghubungan Mar mau bagaimana kita ini so kecewa Jadi mulai sekarang kita rela Tapi gini Present uno present.